Hallo en welkom bij een nieuwe video van HDDR Entertainment. Ditmaal geen review of directe gameplay footage, maar ik wil het even hebben over iets dat ik in het veld geregeld opmerk. Of eerder gezegd, niet opmerk. Genaamd Situational Awareness. Toch is Situational Awareness een belangrijk iets in een combat situatie. Zoals Wikipedia hierover zegt, Lacking or inadequate situation awareness has been identified as one of the primary factors in accidents attributed to human error. Dus situation awareness is especially important in work domains where the information flow can be quite high and poor decision may lead to serious consequences. For instance, functioning as a soldier. Dan nou vallen de serious consequences tijdens het eerste mee. Maar het kan wel het verschil maken tussen de dag winnend of verliezend afsluiten. Maar wat is situational awareness nu precies? Ook daar is een mooie definitie van. Situation awareness involves being aware of what is happening in the vicinity in order to understand how information, events and one's own actions will impact goals and objectives both immediately and in the near future. Situational awareness kan zo klein zijn als het maar is, zoals bijvoorbeeld te zien is in deze beelden. Tijdens een flankingactie zit ik met mijn teamgenoot Peter behind enemy lines. Ondanks dat we vooruit willen, houdt Peter onze rug prima in de gaten en weet mij te waarschuwen als er iemand aankomt. Het uitschakelen van deze persoon is dus ook makkelijk en zonder gevolgen. In dit geval was mijn teamgenoot prima op de hoogte van wat er in onze omgeving gebeurt, zoals een tegenstander vanuit onze 6 uurspositie. Maar weet hij ook wat het invloed gaat zijn op onze acties, tegenstander zorgt voor mogelijke uitschakeling en waarschuwt mij daarvoor zodat we hier aandacht aan kunnen besteden. Veel meer dan weten waar de tegenstanders zijn, is weten waar je eigen teamgenoten zijn. Een situatie hieromtrent valt te zien in deze video. Tijdens een actie zijn we opgestoten tot over de berg. Tegelijkertijd is aan onze rechterzijde een push van ons team aan de gang. Dit heb ik continu met één oog in de gaten gehouden en daarom weet ik waar onze medespelers zitten. Een aantal teamgenoten weten dit niet en nemen bijna ons eigen team onder vuur. Gelukkig kan ik ze overtuigen waar de tegenstanders zijn en daarmee friendly fire vermijden. Dit zijn twee voorbeelden die het belang van situational awareness laten zien. Maar situational awareness is niet enkel opletten wat er in je omgeving gebeurt. Je kan namelijk niet altijd alles zien of horen en dus is communicatie vanuit je teamgenoten van belang om jouw huidige situatie, huidige omgevingsbeeld aan te passen. Daarnaast is er ook nog het aspect van de verwachtingen. Zo verwacht je bijvoorbeeld dat de speler om de hoek zit, of weet je dat een speler in de verte een tegenstander is. Niet door dat bandje om zijn arm, maar door de manier van gedragen. Denk bijvoorbeeld aan de zijde waarop deze persoon cover neemt, richting jouzelf of juist de andere kant Dat soort verwachtingen zijn dingen die je zeer veel zal leren met de ervaring van het spelen, als ook de ervaring van een specifiek terrein. Verwachtingen als deze kunnen overigens prima tegen je worden gebruikt. Stel je bent bezig met een mooie flanking manoeuvre. Dan is de kans groot dat jouw eigen teamgenoten jou als tegenstander gaan zien en het vuur op jou openen. Echter, kan je het natuurlijk ook als voordeel gebruiken. Zo valt het ook te zien in onderstaande beelden. Ik heb hier een flanking manoeuvre gemaakt en eenmaal volledig omgelopen gedraag ik me alsof ik bij het andere team hoor. Als resultaat word ik niet als tegenstander aangezien en kan ik in een perfecte positie komen om de tegenstanders uit te schakelen. Dit zijn slechts een handjevol beelden die het belang van situational awareness laten blijken. Het is echter een kleine greep, want situational awareness is praktisch overal zichtbaar. Dan rest mij nog te hebben over één ding. Namelijk hoe je je eigen situational awareness kan verbeteren. Dat is vrij simpel. Simpelweg opletten in je eigen hele omgeving en deze informatie delen met je teamgenoten is eigenlijk al alles wat je moet doen. Het is echter belangrijk dat je dat niet alleen doet met de huidige personen om je heen, maar vooral ook met de personen die vanuit de respawn erbij komen. Zo houd je de informatievoorziening op peil om maximaal effect te kunnen oogsten. En hiermee sluit ik deze video dan gelijk af. Mocht je deze of andere video's van HDDR Entertainment leuk vinden, vergeet dan niet te subscriben of laat een like en of comment achter. Verder bedank ik jullie voor het kijken en tot ziens tot de volgende keer.